من همان نایم که گر خوش بشنوی شرح دردم با تو گوید من همون جامم که گفت آن قمگسار با دل خونین لبه Never سوختم مجنون خامندی اشک چشم اوست او گمر می که اشک چشم اوست من همون عشق که در فرهاد بود یاری او نمیدانست خود را می ستود Oh, the, the, the, the,